Ini kasawa, ini sih yang Kalau ini. lah. Ini lah, ini Bukan. ini. Nah, ini satunya nanti ada nanti. ini dah, Ini dah, Ini dah. betul Ini gambar. Apa yang tinggi? Hi. Hi hi. Berapaan jadi harganya? Iya. Ini kan. nabi. Nah, gede niki. <laughs> Ini gede, nah ini gede. Kamu suka yang mana? Yang ini yang ini? Ini loh. Mana ya ya. yang kanan. Ya, kan iya, tapi kan ini siji kiri kanan itu kiri. Oh ini

Tanya apa itu Iya, tanya gandengan iki, gandengan mana? Iya, suka yang mana kamu? Sing sing iki apa sing iki? Iya, yang mana? Makanya kita. Oh, wes biar dicariin ini gandengan ini gak ketemu. Ada nanti diganti. Nah, bisa. Yang ini tak? Iya. Yang ini kak, Kita nanti kan. Tuh, makan. Lepasin dulu udah dicari no pasang ini. Pas agak gede enggak? Pas. Nunggu bunda itu mudah. Nih. Halo guys. Bibi tumbas barro. baru.

satu tuh lalu satu tuh lalu